ガラスレンズの調整完了 レンズの調整完了任務達成ガラスレンズの調整完了 フル出力でいくわよ暗闇を駆逐してあげる任務 備完了イージスの盾起動それじゃあ始めようか敵が を感じるよ 敵軍滅前方に敵を発見しました よなら醜い化け物 <laughs> 成功したかな Thank you. なさってくださいね